Eccoci al nostro video tooth of the day. It's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this uh, fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. It's a Friday once again, and as every Friday, I uh, Evasin, ho visto il mio programma preferito sul cinema, uh, eh, On Cinema, Broadcast on Cinema, Favorite Broadcast on Cinema, conducted by Gigi Marzullo on the first channel, Eredet is eh, Rai 1 ha un grande programma dove appunto fa il venerdì notte dove si parla delle uscite settimanali che vengono commentate anche da critici, studio in collegamento, anche da attori, poi dalle persone all'uscita sala e poi si legge anche la classifica degli incassi, insomma tutte queste cose qui, cose che sto ripetendo da qualche venerdì e comunque ma la cosa più importante di questo programma è che il conduttore appunto Marzullo recita sempre sia in apertura che in chiusura ma anche durante la trasmissione una frase cult inventata da lui che fa così il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà cinema is a dream, cinema is a culture, cinema is a freedom grandissima verità secondo me Great Truth And um, poi As eh, Every Friday pensavo anche al mio episodio, uh, cioè il trentesimo episodio sulla serie musicale mia, ma soprattutto il maestro, su It's a Friday Once Again, appunto se tutto va bene, cioè, anzi, perché questo video non se lo faccio prima o dopo, comunque credo che poi avrò caricato questo trentesimo episodio, anche se adesso in questo momento non so ancora su che musica si baserà. Poi pensavo anche al, al al diciamo, continuo del mio tributo per il compleanno Angelo, di Angelo Badalamenti, eh, del maestro Badalamenti, scusate, pardon, che è stato il 22 marzo, mese sapete, ha compiuto 85 anni, ma la prima parte praticamente è stata eh, un tributo a Strade Perdute, a quattro pezzi suoi, ma comunque vi invito a vedere il video che ho caricato due giorni fa per il video pensiero per lui, è anche molto lungo perché ci sono molti brevi pezzi dentro, mentre questa seconda parte io la considero una sorta di continuo e la seconda parte del tributo dello scorso anno perché è una parte basata su pezzi da film non linciani e anche la, la seconda parte dell'anno scorso è basata diciamo su pezzi da film non linciani però i film non linciani di quest'anno non sono i film non linciani dell'anno scorso eh, sono ancora altri film e forse vi dico anche il primo che dovrebbe essere, sono quasi sicuro, Oli Smoke. Interpretato due pezzi da questo film, ovviamente quando li avrò caricati poi inserirò i preview, quindi se vi interessa in qualche modo invito ad iscrivervi al canale, così rimanete aggiornati su questo tributo, ma il canale tastiera intendo, ma fatevi un giro in generale che vi può interessare anche qualche altra cosa, parlo soprattutto a chi non mi conosce proprio e, quindi, e poi anche, pensavo anche a un pezzo che, mm, se avete visto un breve, forse già visto ieri, eh, Best Friends da Firework With Me, questa traccia che ho voluto dedicare a, Uh, insomma a mm, Lara Finn Boy ma anche a, a, Moira Kelly che sono le due attrici che hanno interpretato appunto do, Dana Hayward in Twin Peaks ma diciamo lo, lo dedico più a Moira Kelly um, però appunto che ho scoperto l'altra adesso che anche lei faceva il compleanno a marzo il 6 marzo però appunto ho dedicato questa traccia nuova al personaggio di donna in generale, ma alla Raffine Boy, che tra l'altro, uh, però alla quale tra l'altro anche l'anno scorso ho dedicato due pezzi, che erano Harold Steam e poi uh, Just You and I. Però questo già in qualche modo già avete visto forse nel video di ieri, perché era il video pensiero dedicato proprio a Lara Finn Boyle per suoi, il suo compleanno, i suoi 52 anni, quindi non so se li metto in questo, anche in questo video pensiero, è breve, ma nel caso Stanno in Quello di ieri, per, dedicato a lei. Una bella traccia, non molto conosciuta credo, eh, di Badalamenti che appunto si sente sempre in eh, Firewalk With Me. Sì, eh, poi eh, sì, uh, sul resto non pensavo a nulla, uh, ovviamente per esempio se mi dovessi venire qualche altra cosa in mente l'aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani!